احيانا الواحد بفكر انه انا بدي مكان اسكن فيه ويكون عندي شركتي فيه ففي بعض الاشخاص بيجوا يفكروا انه يسكنوا باسطنبول وبنفس الوقت يشتغلوا باسطنبول لكن الموضوع المهم والمشكله الحقيقيه اللي ممكن نعيشها هون هي موضوع المواصلات فكيف نحن ممكن نحل موضوع المواصلات آه، في مدينة مزدحمة مثل هون الموضوع بعتقد انه ممكن ينحل آه، كالتالي اذا الواحد اخذ مكان يسكن فيه بنفس الوقت هو مكان يشتغل فيه لكن انا ما بدي اسكن في مكان واشتغل في نفس المكان انا بدي يكون عندي مكتب منفصل عن المنزل فهون ممكن نحن نحكي على خيار جدا مناسب بيقدم لي طابقين من المكاتب وبناء كامل من الشقق السكنية هذا الموضوع ممكن يكون متوفر بعتقد انه هذا خيار صار ممكن يكون موجود في مشروع اسمه بيرولا في اسطنبول القسم الاوروبي في شارع جادة بصل اكسبريس قريب جدا من محطة المترو هذا مشروع ان شاء الله رح تشوفوه على الموعد انتظرونا مشان نشوف تعليقاتكم ورأيكم بهذا المشروع وشو تقييمنا لأله